Петик, Сегодня мы с вами будем рисовать открытку на 8 марта кролика или зайчика. Кто кого захочет. А вы сначала подписывайтесь на мой канал и начинаем рисовать. с 8 марта я уже написала и вы у себя напишите и дальше мы начнем разукрашивать нашу открытку с 8 марта нашего кролика или зайчика у кого кто что рисовал это может быть кролик а также и зайчик и не забывайте подписываться